yo, sé que tú me entiendes. Ahí te voy a cambiar, coger el pañal nuevo. ¿Dónde está el pañal? Aquí está el pañal. Coger el pañal. Ahí, bebé. Me cago en la leche. Bebé, no me, no, a ver, bebé, no me, no me, no me hagas asustar, por favor. ¡Tienen que salvarme, hermanos! ¡Esto es una porquería! <laughs> Oh, por Dios, tengo miedo! Ya, Ongoy, ya, quédate tranquilo, ya, ya. Yo sé, yo sé que estás herida, pero no, no es para tanto, Ongoy. A ver, Ongoy. Ongoy, estás muy raro. con la leche! Y muy bien chicos y chicas, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de terror para el canal. si Sí chicos, otro video de terror. Yo sé que luego me van a estar criticando por... acomodarlo como pueda. No creo que dos o tres videos sean, sean malos una vez al año, ¿no? ¿Quién sabe? Ahí si no te puedo decir nada. Pero bueno gente, vamos a jugar este videojuego de terror que la verdad lo vi y me llamó la atención. He visto unos videos por ahí. Así que chicos, dejen su like en este video y compártalo a todos sus amigos, a sus amigas, a sus tíos, tías, perros, gatos. Pero que se miren este video y le voy a dar. Vale, madre que sí. Aquí dice noche 1, niñera. Es hora de acostarse, bebé. ¿Eso crees? y le voy a, empezar. Ahora quiero que estéis bien atentos a lo que vais a ver. Ojo. Ay, mami, no me quiero asustar otra vez. No digas mamadas, Mary Jane. A ver, al parecer todo está tranquilo, vamos a ver. Amigo. Uy, mira si bebé. Es hermosa. Hongoy Consejo del día. Ah, hola mijito. A ver, lo vamos a poner. Ongoy, sí. <laughs> lo vamos a llamar Ongoy. Como molesto a mi mejor amigo. A ver, lo voy a poner ahí. Poner al bebé. Vamos a tomar leche. Me cago en la leche. Mm, ese bebé me da mala espina. Sí. Dice, alimentar al bebé. Coger biberón caja de juguetes dice libera 6 armas más. Ay, chicos, no ir con eso. No entiendo por qué esa, televisión está roja. Liberar al alma. Tengo miedo, güey. Bueno, yo voy a hacer lo que me dice el juego, alimentar al bebé. rico! Vamos a alimentarlo. Vamos a ver. Vamos, yo soy yo soy un padre soltero aquí. Vamos a coger la tetita. Vamos a alimentar al bebé. Tome bebé. Consejo del día. Ahora llevar al bebé al cambiador. Cambiador. ¿Dónde está tu cambiador, eh? Listo, ya encontré el cambiador. Venga acá, un goy. Miren esa cara toda... No digas mamadas, Mary Jane. Yo, yo sé que tú me entiendes. Ahí te voy a cambiar, coger el pañal nuevo. ¿Dónde está el pañal? Aquí está el pañal. Coger el pañal. Ahí. Bebé. Me cago en la leche. Bebé, no me... No, a ver, bebé. No me, no me, no me hagas asustar, por favor. ¡Tienen que salvarme, hermanos! ¡Esto es una porquería! ¡Oh, por Dios, tengo miedo! ¿Qué pasó, bebé? ¿No te quieres cambiar? Esta madre ya pasó de moda. A ver, te voy a sentar aquí porque no me das mala espina, bebé. Cambiar, bebé, eso. Ahora te vamos a acostar. ¿En dónde está tu cama? Creo que tu cama es allá arriba, diga creo. Bebé. Bebé. Agachate y conocelo. Ya, Ongoy, ya, quédate tranquilo, ya, ya. Yo sí yo sé que estás herida, pero no, no es para tanto, Ongoy. A ver, Ongoy. Ongoy, estás muy raro. Mm, estás muy raro, Ongoy. Ya, buen niño. Buen niño. Déjame, déjame completar el gameplay bien, así que Ongoy, te quedas allá y déjame ver la televisión tranquilo, Ongoy. Ongoy. Ongoy. Ongoy. <laughs> Ongoy. Vamos a tomar leche. Ongoy, no me hagas asustar, por favor. Ongoy. No lo hagas. Me estás escuchando, déjame tranquilo. No me quiero... Gente, vamos bien, vamos bien por el momento, ¿eh? Así que no quiero que en este video salga nada de... Vamos bien, vamos bien. Déjeme estrechar su mano de poeta, poeta. Ojito, gente, la completamos. ¿Así de fácil? ¡Sí! su like y suscríbanse porque voy a subir la segunda parte de este video. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Yo voy a mi destino y voy a ganar. Hola chicos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video de terror. Esta vez les traigo la segunda parte del video de el bebé amarillo. Así que quiero que dejen su like en este video y que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando yo suba un nuevo video. Sale aquí, sa sale aquí. Demonio. Ya sé que esa no era mi voz, pero quise narrar un poco así, ahora, ahora sí ya. ¡No puedo hacer tanto calor! contigo Y muy bien chicos y chicas, ¿cómo están? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video para el canal y esta vez les traigo la segunda parte del video Aunque bueno, probablemente la ponga en la primera y si no la pongo en la primera pues va por separado en la segunda, pero de que la subo, la subo. Sí, sí, ya a la chingada. A ver. A ver. Eh, tengo que ir al cuarto, diga. Ah, no, el bebé está aquí. Bebé, Ongoy, ¿estás bien? ¿Cómo estás, Ongoy? ¿Qué estás haciendo? Aquí con mi primo loca. Espera, ¿qué mierda? Ay, me acuerdo que en el otro... Mira, mira, te voy a dejar ahí. Mira, por favor. No, no te puedo coger algo. Mira, mira, mira, mira un No quiero infartarme en este video. Así que voy a, voy a cerrar la puerta, Ongoy. Ongoi Voy a coger el pañal ya. Ay, Ongoy. <laughs> ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Ya yo no aguanto ya. Ya yo no aguanto. Aquí dice liberar una alma, pero... A ver. Ojito, un alma atrapada por el bebé amarillo. Bueno, esto se pone interesante. O sea que ¿puedo liberar esas almas. Pues sí, güey, no mames. Caja de juguete bloqueado, libera 5 más. Ok, vamos a liberar esta de aquí. 2 de 6. 2 de 6, por favor. 2 de 6. 2 de 6. ¡Esto es una porquería! <laughs> ¡Oh, por Dios, tengo miedo! Quédate ahí quédate ahí. Déjame, déjame ver por acá. Dios está aquí. Ojito, coger la llave. Esta decidida. ¿Y esta llave de qué es? ¿De la casa? ¿De algo? Ojito. Ojo. Oh, la, la. O sea que ya me puedo ir. ¿Se acaba el juego? Bueno, gente, nos vemos la salida. Está bloqueada. Algo anda mal. Mm, está muy sospechoso esto, así que las salidas están bloqueadas, crack. Bueno, vamos a coger el pañal, así que espero que no me dé un infarto. Bebé, bebé, ya regresé. ver, voy a dejar la llave ahí. último. Pobre, su papá debió ser retardado. Ahí. Ok, bebé, ya regresé, estás ahí, diga. Ok, pórtate muy... Es que, gente, si voy arriba, algo me dice que... Arriba, ok. Ojo. Este cuarto nunca estaba abierto, dice... Dice, Tony, Manes y sus usos de cuidado infantil. Ojo. Amarillo, amarillo, amarillo los plátanos. Vamos a ver si puedo abrir. Aquí está el pañal. ¿Bibi? ¿Bibi? Ay, ahora vaya y espero que estés ahí, un goy. Ay, ¿cómo si estás ahí? ¿Me, hiciste caso, Bibi? Venga aquí. Sí, te vamos a acostar. Quiero terminar. Ongoy, por favor. Mira, bebé, sí. ¿Estás, estás, estás bien, sí? Ongoy, todo bien. Ongoy, mira, mira, mira, por favor. ¿Sí? Me vas a hacer caso en todo lo que yo te diga, ¿sí? Así que Ongoy, te voy a llevar a tu camita. Vamos a terminar el gameplay, video tranquilitos. Así que por favor, no, no, no me quiero morir de un infarto, Ongoy. Este cuarto me da mala espina, no sé por qué. Bueno, Ongoy, bueno. Ok. Ongoy. Todo. Todo está ahí, ¿sí? Solamente ten la calma. Yo te voy a salvar. Voy a liberar esa alma perdida que está dentro de ti. Verga. Mira, cállate mejor, mejor. Así que ya te vas a quedar ahí, Ongoy, ¿sí? ¿Sí, Ongoy? Ok. Tres ricos doritos después, mamacita rica, preciosa de mi vida XD. Ok. Busca algo de comer, quizá una tostada de queso, no. Oh. ¿Qué dice ahí? me A ver, mi es yo no es, ¿verdad, diga? No te entendí ni verga, no es inglés. Ok, ok, ok, ok, no puedo bajar aquí. Oh. Tengo que ir a la Nibira Uh, uh, uh, uh papá! Y no, gente. Gente, algo me va a dar un infarto, ¿eh? Por favor. Por favor. No. No. No. Gente, esto... Ay, no. Yo, yo, es que yo sa... Oh. A ver, no puedo pasar por ahí, ¿no es verdad? Ya, tome, toma, toma tu leche, toma tu leche, toma tu leche. Toma, toma. Lleva el cambio. Hay que moverse rápido, gente. Hay, que moverse rápido. A ver, por favor, deja de andar haciendo tus, tus brujerías hoy en día. Así que, no, no, no, no. Tú te vas a quedar ahí. Ahí, voy a coger pañal. Ey, no puedo, en serio. No me deja. Ongoy, <laughs> esto es rápido. ¡No! Ongoy, Ongoy, Ongoy. ¡Ongoy! ¡Ongoy! ¡Abrir, abrir! ¿Dónde está el talismán? Velo aquí. Aquí está, aquí está, aquí está. Aquí está, aquí está. Dice ahora. Encontrar viví. Ya. Ok, ok, ok, ok. Estoy rápido, estoy rápido. A ver, ¿dónde estás, Ogoy? ¿Dónde estás? Ahorita te saco el demonio. Ahorita te saco al demonio. <laughs> Ogoy, te has portado muy mal. ¿Estás viendo? ¿Me quieres dar un infarto? ¿Por qué eres así? A ver, Ay, no, no, no, no, no, un goy, un goy. Era mentira, era mentira, era mentira, era mentira. No, no, no, no, no. Calmar al bebé. Ay, no, un goy. ¿Un goy? Un goy, no, un goy. Un goy, ven. Un goy. Un goy, ¿qué estás haciendo? Un goy. ¡Ah! ¡Eres Illuminati!